yangi tiyildim omadi bo'ldi endi e, yaqindagina ruhshonaxondan sms e, kelibdi man bilaman hamma narsani uylaringizga ro'zg'or qilib berganini bolalaringizga kiyim kechakga mana yaqin orada ham kiyim kechagiga berganini sizni nimadir расходlaringizga pul berib aka singil bo'lib yurganini bilaman ho'p sinadingiz deylik bu yerda sinovda man при чем yoshligida e, katta odam bilan katta kishi bilan yashagan debsiz man hozir yigirma olti yoshdaman shunda man 16 o'n olti o'n yetti yoshda yashaganmanmi siz hozir pedofiliyada ayblayapsizmi mani man tushunmadim sizni sinash kerak siz o insanı sinashingiz kerak emas sizga kim kim kim qo'yibdi sınaşı? bu qanchalik past bo'lishi mumkin odam butikdan pul olgansizda luiza mana shunchaga qo'yadi deb manga bermagansiz fig я промолчала, man bu pulga қараб qolmaganman siz o'sha arzon reklamalarga dastoyni olgan ekansiz siz bilgan o'sha mashhur Luiza Rasulova 15-16 yoshida katta inson bilan, ya'ni katta kishi bilan yashamagani va Ruxshona ismli san'atkorni ba'zi bir nozik sirlarini ochib tashladi. Albatta ushbu video bomba video aziz yurtdoshlar. Videoda qoling chunki video sizlar uchun. Lekin yagona iltimosim like bosishingizni eslatib qo'yaman. Agar mabodo bosganlar bo'lsa, kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum azizlar. aldaman meni ko'rsatuvidagi intervyuim ya'ni haqiqatlarimdan keyin man gapirib chiqqan insonlar tomonidan manga sms keldi judayam bir kulgili va ayanchli narsaga guvoh bo'lganman bilmayman manga tosh otishdan oldin manga bo'xton ag'darishdan oldin bir o'ylab ko'rishmaganmikin shu narsani bir kun kelib shunaqa yozishga majbur bo'lar bo'lamiz deb o'ylab ko'rmaganmikin deb hayron turibman hozir xullas mm, bir aktyor boshlovchi haqida gapirgan ismini aytgim ham kelmayapti hozir qo'yaman sizlarga ular tomonidan manga sms kelibdi kecha to'ydan samarqandda to'yda edim shunda to'y tugatishim bilan instagramga kirsam sms kelibdi judayam bir kulgili holat xullas hozir qo'yaman keyin yana gaplashamiz sizlar ko'rdinglar nimalar bo'layotganini mani bitta narsa har doim e, hayron qoldiradida qanchalik odam o'zgarishi mumkin man nima nima bo'lgan taqdirda ham mana aytdimi ho'p bo'xton aytdimi birov haqoratladimi o'zini o'sha pozitsiyasida turadigan insonlarni yaxshi ko'ramanda man shunaqa insonlar toifasidanman man yomonni yomon deyman manerali shaxsni manerali shaxs deyman ikki xil hayotda yashaydigan e, qavs ichidagilarni ham e, uch uch harflilarni ham qanaqa bo'lsa o'shanaqa aytaman lekin bitta narsaga hayron bo'laman nima deydi o'ylab ko'rishmasmikan mana mana shunaqa yaxshi yozadigan kunim keladiku kechirim so'raydigan yoki nima deydi yaxshi gapirib yoniga bir yaqinlashishga harakat qiladigan kunim keladiku hozir nima qilaman bunaqa qilib deb bir o'ylab ko'rishmaganmikin Xo'p, azizlar ana endi davom etamiz mana istoriyada bu narsalarni gapirayotganim sababi shaxsan ular bilan yozishishim gaplashishim niyatim yo'q mani umuman asabimga ham man ular bilan gaplashishimga ham ular arzimaydigan inson bu mani shaxsiy fikrim efirda o'sha aldamolmanada olib chiqdimmi haqiqatlarimni hammani yonida ya'ni e, xalqi yonida bu narsani yoritib borishga man tayyorman chunki mani yashiradigan narsam yo'q manga mapirga ham zor emasman manga tildimi man deyman bo'ldi endi yaqindagina ruhshonaxondan sms kelibdi hozir qo'yaman birgalikda o'qiymiz keyin vaziyatni yana tahlil qilishga harakat qilaman ajoyib u g'aroyib hurmatli ruxshonaxon mana siz katta ayolsizda o'sha katta ayol desa ham bo'ladi farzandlaringiz bor man hali yosh qizmanda endi yigirma oltiga to'ldim erga tegmagan qizman mana siz yozibsiz mayli anaqa nima deydi man nimaga qoyil qoldim mayli tan olibsiz agar tan olmaganingizda judayam bir подлый низкий inson deb hisoblardim man sizni tan мени mani уважать qilar ekansiz mani yaxshi ko'rar ekansiz mani sinuvlab ko'tarilib o'zimni mehnatim bilan harakatim bilan hamma narsaga erishganimni yozibsiz mana ruschada yozgansiz endi man o'zbekchada bu narsani yetkazib beraman ho'p mayli u mana tanishingiz manga yetkazganini ham tan olibsiz kimligini bilaman debsiz я знаю этого человека и man sinadim u insonni chunki u inson ko'p odamlarni предать sizga u insonni sinashi kim qo'yibdir ruhshonaxon siz u insonni akam degansiz 15 yillik akam qadrdonim tug'ishganim deb borish kelishinglar yo'qmidi Men bilaman hamma narsani uylaringizga ro'zg'or qilib berganini bolalaringizga kiyim kechakga mana yaqin orada ham kiyim kechakga berganini sizni nimadir rasxodlaringizga pul berib aka singil bo'lib yurganini bilaman aka singil bo'lib tug'ishgan insonim deb qabul qilgan insoningizni sinashga harakat qildingizmi Xo'p, sinadingiz deylik bu yerda sinovda man chom? u insonga siz aytibsiz voy aka siz luizani hali qanaqaligini bilmaysiz man uni juda yam yaxshi bilaman u mani qo'shnim bo'lgan yoshligida katta odam bilan katta kishi bilan yashagan debsiz man hozir yigirma olti yoshdaman shunda man bilmayman o'n olti o'n yetti yoshda yashaganmanmi siz hozir pedofiliyada ayblayapsizmi mani man tushunmadim aka man kerak bo'lsa isbotlab beraman manda dalilim bor debsiz nimaga isbotlamadingiz shunaqa qilib sinaladimi siz hozir mana shuncha mana tepada yozasiz я тебя уважаю я тебя люблю deyapsiz san o'zingni harakating bilan nuqta ko'tarilgansan man sani hech qanaqa qo'shni bo'lmaganman deb tan olasizda u xo'p, ming mayli sizga shuncha yaxshiligi tegin bo'lsa mayli sinab sinabsiz deylik mayli ladno, fik с ним sinadingiz luiza при чем nimaga ma'ni yomonladingiz manga turmush man turmushga chiqmagan qizni yigirma olti yoshli qizni yoshligida kim yashagan deb qayerda man sizni qo'shningiz bo'lgan ekanman qayerda kim bilan yashagan ekanman bormi faktingiz ruxshona siz kop katta ayolsizda gapirayotgan gapingizni qarang hozir oqlayotganingizni qarang это некрасиво siz u odamni э, yonida просто mani унижать qilib anavi bir insonni sinash uchun umuman aloqasi yo'q bo'lgan ya'ni u mavzuga aloqasi yo'q bo'lgan odamni loyiga tiqish shart emas man bilmayman откуда у вас столько негатива да откуда Вы меня говорите, я тебя уважаю, люблю, ты труд, Э, трудолюбивая, ты э, хорошая девочка, Девасас. При встрече объясню. Не нужно объяснений. Ма ищкен нарсам етарли болды. Сыз у адамы, сыз сынашиз керемес, у адам сыз сынаш керей. Сыз уйлар изгер озорқы беріп, сыз синым деп, яқыным деп, қабул қиян адам сыз сынаш керей. Сыз у инсоны сынашиз керемес. Сызге кім, кім, кім қойыпты сынашы? Мне просто... Я, я просто в шоке, де. Я просто в шоке. как можно быть такой гнилой farzandlaringiz bor yoningizda yaxshimi shu ishingiz я тебя очень уважала до этого Орасан. manga qancha reklamni e, arzon reklamalarga e, taklif qilgansiz necha marta yo'q deganman yo'q deganman oxiri an старательныйligingizni ko'rib farzandlaringiz uchun oilangiz uchun harakat qilayotganingizni ko'rib ho'p dedim siz mani uyimga ko'ylaklar ko'tarib kelgansiz mani onam bor edi uyda akam bor edi ko'rgansiz kiyimlarni veshilkada ko'tarib kelgansizda reklama bitta post qo'yib bering luiza unaqa bunaqa deb iltimos qilgansiz hattoki shunchalik anavi qanchalik past bo'lishi mumkin odam butikdan pul olgansizda luiza mana shunchaga qo'yadi deb manga bermagansiz fig с ним я промолчалада man u pulga qarab qolmaganman еще shu narsa bo'lib turib ham yomonlaganingizga yomonlaganingizga man shokdamanda u odammi u odam siz akam degan odamingiz mani tanishini bilar bilar ekansiz nahotki o'ylab ko'rmadingiz bu gap yetib boradi deb keyin man hamma narsani bundoq tahlil qildimda жүдәм көп реклама фақат лентезді реклама реклама дешевый нәрселердің рекламасы де мынау тахлил қылдым да тоғры нема дейді мехнат айыбы е башқасы ну бізде санат көп болмаса де адам өзінің қадірін білуі керек man misol uchun e, manga man unaqa дешевый reklamalarga birinchidan qarab qolmaganman man o'yladimda e, shu vaqt o'tib balkim bu narsa ketar ну она тоже старается dedimda и bugun mana shu smsingizdan keyin я сделала вывод man bir qarorga keldimki siz o'sha arzon reklamalarga достойный odam ekansiz chunki siz yaxshilikka ham bilmaysiz и man bitingiz toza emas mana bu toza bo'lsa xudo shundoq ochib beradi unaqa arzon reklamalarga qarab qolmagan bo'lasiz yoningizda bitta yaqiningiz yo'qda o'shaning uchun arzon reklama bilan shug'ullanasiz bo'ldi boshqa вывод yo'qda bu yerda gapimni so'ngida kichkina murojaatim bor bu manimcha yetib boradi sizga deb o'ylayman pedofiliyada <clears throat> ayblashda insonni yoki e, nimadir tuhmat qilib e, nafsoniyatiga shaxsiga Э, erga tegmagan qiz э, pedofiliyada ya'ni yoshligida katta kishi bilan yashagan degan narsaga e, qonun juda jiddiy qaraydida e, man bitta narsani предупреждать qilib qo'yaman ruxshona ruxshona opa mayli oxirgi marta gapiraman ruxshona e, siz kop katta ayolsizda mm, endi o'ylab manimcha ish qilasiz deb o'ylayman birovni dilini og'ritmang xudo de tepada xudo ko'rib turibdi hamma narsani va bitta e, maslahatim ketimdan boshqa yana nimadir делишкаlar e, nimadir uyushtirib nimadir harakat qiladigan bo'lsangiz mandan yaxshilik kutmang пожалуйста спасибо ruxshona allohim kechirimli insonlarni yaxshi ko'radida kechirimli bo'lish kerak я прощаю тебя man kechiraman sizni va birinchi o'zim qo'limni cho'zmoqchiman hozir yaxshilab o'ylab ko'rdim я хочу в мирности в доброте жить man xohlayman biza ahil bo'lib yashashimizni san'atda bo'ladimi oddiy hayotda bo'ladimi man hozir yaxshilab o'yladimda bitta taklifim bor sizga mani lu brendim shaxsiy brendimni ishlab chiqarganimni bilasiz man sizga lu brendida marketing bo'limini boshlig'ini ya'ni reklamniy bo'limini boshlig'ini lavozimini sizga taklif qilaman ming dollardan 2000 ming dollargacha sizga oylik qilib berishga va'da beraman mana Э, ayol kishi bo'lib so'z beraman keling birga ishlaymiz lentezda hech qanaqa arzon reklama bo'lmaydi lentez top toza turadi marketing bo'limini mm, boshqarasiz boshliq bo'lasiz э, man э, yaxshilik yo'lida man чисто yaxshilik yo'lida hamma narsani unutgan holda ishlashimizni xohlayman hech qanaqa sizdan man reklama talab qilmayman hech qanaqa post qo'yishingiz kerak bo'lmaydi faqatgina e, marketing bo'limini boshqarasiz ya'ni e, mana shunaqa reklamniy narsalar bilan siz shug'ullanasiz siz buyruq berasiz e, keling ishlaymiz birga я хочу чтобы мы работали вместе keling ishlaysizmi man sizga shu taklifni beraman rostdan chin so'zim chunki e, e, manga kiyim olib kelganingizda ham magazindan pul olib manga bermaganingizda ham e, man bu narsaga nima deydi nima deydi indamaganman shunaqa narsaga duch kelmaysiz bunaqa narsani qilishga majbur bo'lmaysiz keling я просто э, э, протягиваю руку и хочу чтобы мы вместе работали taklifimni o'ylab ko'ring я искренне хочу чтобы мы вместе работали э, будем близкими А, будем работать вместе, продвигаться. қана а, қадір сіз а, ман ишлеп шығарған брендке өзіңіз сіз қосасыз мені жардамым тигеді мирно дружно будем жить я хочу чтобы мы вместе работали надеюсь вы ответите <laughs> положительно конечно O'ylaymanki, siz ham o'z fikringizni, o'z izohingizni kommentariy qismiga yozib qoldirdingiz va albatta bu fikrlarni san'atkorlar o'zlari o'qib olishadi. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, o'zingizga ehtiyot qiling.